नमस्कार म के तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बिके वान युट्युब च्यानल आजको डेस्टिनेसन छ पोखराबाट घाँटी छिना जुन पामे पोखराबाट लेफ्ट साइड हुँदै पामे हुँदै घाँटी छिना पुगिन्छ जुन लगभग जिरो किलोमिटरबाट एक घन्टाको सफर बाइकमा एक घन्टा जति लाग्छ म आज घाँटी छिना जाँदैछु ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि कस्तो रहेछ त्यो ठाउँ यो चाहिँ जिरो किलोमिटर जिरो किलोमिटरबाट लेफ्ट साइडतिर लाग्ने thank you चाहिँ हलनचोक लेफ्ट साइड हलनचोक हलनचोकबाट राइट साइड टर्न गरेर पामे हुँदै जानुपर्छ साइडतिर चाहिँ होटलहरू राम्रो राम्रो होटलहरू भएको छ यो ठाउँलाई चाहिँ भगुन्डे भन्छ यो पुल चाहिँ यो पुललाई सेल्फी पुल भनेर चिनिन्छ अहिले यो चाहिँ खोला बढेको कारण पारिपट्टिको जुन यो पुल तरेर पारि जाने दुईवटा कटेजहरू जस्तो थियो त्यो सबै अहिले बगाएको अवस्था छ अहिले पुल मात्र छ यो चाहिँ पानी बजार हो यो पानी बजारबाट स्टेट बाटो गए पनि घाँटीसिना पुगिन्छ र यो बाटो चाहिँ अहिले मर्मत कार्य हुँदैछ र हामी अहिले यो पानी बजार कटेपछि लेफ्ट साइड लिएर पक्की पुल छ पक्की पुल तरेर घारी घारी जानेछौँ यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो रहेको छ 기치는 맞다 좌우에 있네요 यो खोला चाहिँ हर्पन खोला हो यो हर्पन खोलाको माथितिर एकदमै राम्रो अहिले चाहिँ जुन आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित बनाउने ठाउँ रहेको छ म त्यो पनि अहिले ड्रोन सुट गर्छु यतापट्टि पनि अर्को खरे खोला छ जुन हामी झोलुङ्गे पुल तरेर पारि जान्छौँ अघि मैले भनेको थिएँ यो माथि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ भनेर यो खोला अर्पण खोला हो यो ठाउँ एकदमै स्विमिङ गर्नु पनि मिल्ने यही ठाउँ नै हो यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला हस् त नमस्कार